ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಹತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಶಿಸ್ತು ಬೆಳೆಸಿಕೋ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೂನ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಏನಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿಕೋ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡ ಗುರಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಓದು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವ ಇರಬೇಕು ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು